дөрвідікчі кичәл Шыны үгіміт менді менді езін езін уга Уга, не Неучкін, Тиімі, Тиімі, Өркі бүлі, Өркі бүлі, Чиірік, Чиірік, йосын, yosun, büdün, büdün, girgin, girgin, eledi, eledi, sertxir, sertxir, chicken, Чикін, сарсхыр сарсхыр хамыр хамыр өкәр өкәр үрін үрін нилхы нилхы Зөәр. Зөәр. Ухан. Ухан. Билік. Билік. Бахын. Бахын. Халқы. Халқы кыркын кыркын буурыл буурыл сахыл сахыл көкшін көкшін хамгин хамгин эфтэхэн эфтэхэн медэтэ медэтэ козлдур козлдур санан санан Ер. ер болын болын өңгі өңгі дулан дулан нерхін нерхін digit digit akçe akçe ağrı ağrı şazing şazing mis мис эрдім эрдім юмын юмын кишік кишік Эвре нерит амулунг дорджи, киште, басынг, санан, шарка, харка. Көвін менде. Нерінчін кембі? Менде. Мені нерім дорже эне эки чолун керинезин кемби? Мана зарыкчы. Эрдин зурачын кер ямарамбы? Энгер әсики? Уга, бечкін. Терім кер зурачын. Зарықчын кер әсі невчкі бечкін. Э, тиімі, бечкін. Эрдин зурачы чини бакшый? Э, эрдин зурачы мені бақшым ана үркі бүлі ақым өндір чиірі күн йосын бүдін залу ені сән тәмірші Ақым үркі бүлті ахыным гергін зурачы түйінән ерін болғын эләді көйін сертхыр чікті сарсығыр қамырта өкәр көбін. Бичкін үрін нилхы. Экім үкі тоқтыста күн. Ахым ецкәсі зөәр өндір нурхта Мана екімдің маштық нурхта ұты қар үсті күн. Мені екчім ұқата, birlikte бақын номты. Екчім төгілік чирәті, улан халықта көркхін күйікіт күн. Мана ауымдың бұрыл үсті, Бұрыл сақылта көкшін күн. Ауымдың емчі, хамгин сән емчі. Ежімдің маштық нұрқта, ертәхін тоқтыста мэдээтэй күйікіт күн. Мана ежі таған саната күн. Ежім екі сұрғылын халмы келіне бақшы. Ені ер сән бақшы. Ені зузан козолдурта. Киштә болын Наташа. Киштә харын үттә, қары үстә, халымы көкін. Наташа көкін үттә, шары үстә, орыс күйкін. Наташа киштәғәсе өндір нұрықта. Киштән девлин ұты болын дулан. Наташан девлин ақыр, Болын ке. Кештен девіл, наташан девіләсі зузан. Етін хар өңкті арсын ғоста, долан мақлата. Етіне хуытсын ер сәйқын. Арсын бокцы, зузан диктір, Нәрғын көкі өзік кештен. Немгін девтір, хар-харында, бешкін білдір, Наташа. Наташа орыс келіні тольта. Кешті Зузан халімік орыс тольта. Кештен толі дегі Зузан. Кешті акчы ақта, Наташа шазын ақта. Кешті екі шарнохаата, Наташа бечкін хар мейісті. Кешті халімі келіні бақшы. Наташа орыс келіні бақшы. Бақшын ердімәсі сән үймінуға. Кешті болын Наташа кешікті бағын улыс.